माय मराठी माय बोलीचं महाचॅनल रुतली रे घोंगडी कन्हैया रुतली रे घोंगडी कन्हैया तुझी रुतली रे घोंगडी कन्हैया तुझी रुतली रे घोंगडी कन्हैया तुझी रुतली रे

रुतली रे घुंगड़ी कन्हैया तुझे रुतली रे घुंगड़ी कन्हैया तुझे रुतली रे घुंगड़ी कन्हैया तुझे रुतली रे घुंगड़ी कन्हैया तुझे रुतली रे घुंगड़ी कन्हैया तुझे रुतली रे पानी अस जाता बस जाता मट मज फुटता बिजली रे लुगड़ी कन्हैया बिजली रे लुगड़ी कन्हैया तुझे रुतली रे लुगड़ी कन्हैया तुझे रुतली रे लुगड़ी कन्हैया तुझे रुतली रे लुगड़ी जाता हतमा धरता मत रिस जाता हतमा धरता फुटली रे बंगड़ी कन्हैया पुटली रे बंगड़ी कन्हैया तुझे रुतली रे बंगड़ी कन्हैया तुझे रुतली रे बंगड़ी कन्हैया तुझे रुतली रे पायी काटा मोडता झाली मी लंगडी कन्हैया झाली मी लंगडी कन्हैया तुझी रुतली रे घुंगडी कन्हैया तुझी रुतली रे घुंगडी कन्हैया तुझी रुतली रे घुंगडी ये जनादनी प्रभु मोहना एका जनादनी प्रभु मनमोहना झाली मी बावरी कन्हैया झाली मी बावरी कन्हैया तुझी रुतली रे घुंगड़ी कन्हैया तुझी रुतली रे घुंगड़ी कन्हैया तुझी रुतली रे घुंगड़ी रुतली रे घुंगड़ी कन्हैया रुतली रे घुंगड़ी कन्हैया तुझी रुतली रे घुंगड़ी कन्हैया तुझी रुतली रे घुंगड़ी कन्हैया तुझी रुतली रे घुंगड़ी कन्हैया तुझे रुतली रे घुंघट